ассалому алайкум подписчикои колхозобод тв биродарон азиз имрӯз навори мо пушоко бозори баҳор магазин акаи усмонлар медонем худо хад иншоалло биродарон азиз дар пеши видео гуфтан шумо якта подписка лайка фаромӯш накунед ана силкаша да описание мемонем инстаграм дорем инстаграм навҳӣ кардем дастгирӣ кунем биродарон азиз дар бозор чизе боша шумода иншоалло навор карда мепартоем инстаграм ба ҷо дар рӯи экран мемону ҳабор дуромада подписка кардан фаромӯш накунед ҳамин магазин дар чизе боша шумо дар яктакта навор карда мебурем магазини акаи усмон алӣ ассалому алайкум саудо чикарашидестнавигаро чи навигар ака боро чихела арзона қимат ашидестака хитои турк э, саломат боше агане ай чи сар мекунем ай кастума сар мекунем ака як нархора гап занем и хулиган кабад ба хёлома чанд сомон шид ака сесад сомон бо муъмина дорам учи сомон азизлар ака бо и ягон чи намуш дорад мақсад калон размер ҳамаи размер ҳаст размер қати размер қати дорад ҳамаш размер қати размер ҳаст и светаш фар надорад мақсад сесад мушам мишам сесад светош ёш чи қадар накар не моделош чисто оригиналан панҳсад бистуман мисол качествои пеши пешан я моли турк о моли турк на фирмаи зезеке зезеке мисол моли хуб сабкак дырасветка дорад моли хуби хуб. Ин чанд сумка? Ё 520 сумай бо арзон мешонисам, бо муомила дорам. Нас. Ё чи ака? Ина модело ҳастан 300 сум. Аҳа. То амҷо шар 300 сум. Ё 600 сум вале? Мишам ам кале. О. Пашм дора. О, пашм дора, саб как, мисол катишла созон. Бо арзон мешава. Бо арзон мешава. Нас. Ина моделош 500 сумон. Аҳа. یعنی کچسای خوبی خومان میسو یوش پنسا سومان یا گریبانش سینما یوشی هم با گریسه میشه با گریبانش سینما یوشی هم دلنش هم سوز شیرمه سوز سوزان نه این وندم کو چخش هستن که وندم کو نه وندم کو هنی خوب هم کامپلیک دوستا که شما بحورینا بحورینا آه سی ست بیست من بریجه شم بریجه شم آه دورم بریجه شم خیلی کبود میشه با Брыжешь темно-синий. А, темно-синий. Сияхай уж серия ищи. А, и хлеб пухнаме брора? Не, не, я потагнаме. Потагнаме брора. Да. Я нагва. Ой, парас партиков дай. Не, хлеб оригинал уж оставим сол. Качество и сол, созыш ми сол. Yani o zina olmadagi. E Puma ya? Ne iç Jordan'a Jordan. Jordan? O kapuş nehli rakam bisse dora. Aa bisse ya. O. İlk komplek çam sunmuşa. Komplek hani 450 son. 450 son. Bahur ya. баҳорӣ сафеданедора светаедора яъне шӯрӣ бадаи ишани мисол ё ягон кишо намешаванд ё ҳамин фирмаи тоза наргиаичан комплекта комплекта ира мешидаги чандака ё охираш чорсад мешаванд чорсад қати брижаша бриаша не моделои шани ҳастай модалошаи навзан мисол качествои сой созо карашан пештар мирем шонш бо хеле дайҷаш начос начос дора навзай фирмаи пеш пеш ана и боло куртка чумо чи хела нака куртка дам наз дайҷа кашуи навзан ю чанд сума нака куртка чо 250 сума 220 сума дорем сафедаш чи 280 сума 280 сумуно гребон снимаешь, я еще не сюда что-то смал. Кастин, что я джинсо, ты сады чилсу. Буарзон еще. И блоги свитера чхала на ка? Туркио. Як сады панджу сума, як сады авто сума. И кариш не мишче? Кариш не як сады авто сум. Зар че? Зар до як сады авто дан, мисол тыгмадор хасе, замокдор хасе. Тыгмадор шанс ме? Тыгмадор як сады авто дай, замокдор як сады панджу сум. Буарзон. Буарзон еще. Буарзон еще и парада бо брижа будай кроссовкио будай чи хелан кроссовкио ака мисол кроссовки оригиналина качествай пеш пеша оригиналошай простош нестан оригиналошай кроссовки чизи нахзай бемалол пушида спортивни чанд сон ака ё ё чорсад панҷо сон чорсад панҷо сон масалан бороз наомадаги ай нағзан боида бинен муомилаи баланке не зур ака کو برادر کدام شما در معقول شده سه کامنتار ادب نویسه یوشا ایش چانس مکا یا 400 یا میان 450 سوم 450 سوم بو بو سودا میشه خلاص همین بلاگی شما از 400 بالا این های مدلش ادیداسش 280 سوم های نایک نایک کو بچوش خیلی شما در معقول شده سه کامنتار ادب نویسین کو کدومش معقوله کدومش کچستاش نغزه зурака ё чандя метровка ду моделиш нанигоҳ кун качествои пеши пешаи чорсад ҳаштод сумон ёш сесад сумон ин моделош дусад ҳаштод сумон ёш дусад ҳаштод сумон моли туркам моли турк ҳамаш расидкош ҳастаям сиё камтар тёмни мурожаат карда кариш намешавад разме дора ҷинсҳо чӣ қадар нака ҷинсҳо <clears throat> турк дорам оли хитои ай садсма то дусаду бисомонаша ҷинс аст кадомаш садсма кадомаш яксаду бисома мисол наи моделҳо яксаду панҷо сум наи моделҳо яксаду си сум ин моделиш яксаду панҷо ёш яксаду ҳаштод яксаду ҳафтод яксаду панҷо яксаду панҷо ё дусаду бист сум оригинал и каришниё чи дусаду бист сум дусаду бист сум зур замингиё чӣ хела нака ё ҳамон а ира барои манекен намудаги ҳаста таташкаруч оо он инҷа калтача амдаи калтачо чанде боша якмгӯш чӣ хела яка ё дусаду бистсумак ҳамин сои сода шамиянози ҳамеша моделои расветкои хушрухушру ин моделош яксаду панҷо сума ҳастад балонко ҳастаина балонкои нағз нағз ҳастая 190 сум и балонко қатъи кирташ ая не не тоқан тоқа ҳамаш тоқа тоқан ова кирташ ҳаст моша киртои ҷинс дорем 160 150 170 бо арзон мешавад инам лекин дизайнаш хушрӯв дайда муралеки и рӯбои разме дора ана пара красовки обида красовки бача ира бинед чӣ хела красовкиёш Il čas ima neka? Je sad navac. Sad navac sam. Bu arzo meša, a? Da. Oh, ne ljuboj navod krasavki jeste. И не виж малко рушидники. Dalca mıydın? 450 nakli ne? 450 sum, 4 asvetka doraş. Asvetka şu. İba dakika o pornamız gala, borun balki da. Yo original ani işlemiş şey o. Kaç saç nağza. İna, Adidas. Još çıkı boşa. Ne modelani hozina inka ham yo'q shidagan. Arzon 150 so'm bu arzonmish. Bu arzonmish ha. Jana bu kiti rangi keti bo'lib da. Oy makasinka ham yo zamchvi. Aha, chand mayo? Sioni asta 180 so'm bu arzonmish. Shor. Moli Xitoya pesh pesha misol. Я ona mezgar ona? Ne ne, ona mezgar ona mezgarona miyam. Zor. Bir boyuna siyoshan bu da. سیوشانست کژنیوشانی هسته وای برادر بار دیگه نبود красоки омда ё чанд сонака кетичо 170 160 сум 160 сум бо арзонашо инеш бо дига ҳамира бо дига свет шая ӯ арзон шая и арзон шая 100 сума 190 сума шая ишам нағза о ишай нағза агнаш некин и яя о аргинава Гоп. И пара мезга, и пара дамо э? макасин гоп дай. Макасин ка. Ага. Ваши уджа умерем. Макасин чка лака, макасин балешко, э? макасин омас дай. Макасин, макасин ё 190, 180, 120 тар хелором. И чанс лака? Ё 190. 190 сомоно. Зо. Я размер дора. О, хамаш размер хасте. Э. Инеша макасин назм дай. Ё чанс монака? Ё 180. Jak se daš tomu vzor? Molim nazaj, kuj para me zgarem krasovki obdaj para. Jumbo krasovki nazudas. И сейчас мужака? 400 bir razmer dora bu. Ова ҳама размер. То чанд размера? То 44 размер. 44 ҳаста? Ай, ай, чи то 44 дора. Ира мешдаги чанд мужака? Ам 400 охир. 400, а? Иша нағзуда. нағз будай. духтарам буд дига намудш и қафош буд дизайнш ҳамшин дига хела я آه. نه. یه ترکی نبودم зур зур бачаҳо ку чӣ хела комментарията бинависен борои нав нав хушро омадай вандамко чӣ ака Вандамко ҳастан 180 170 нақли свитрчои пони замокдоро ҳастан 140 сумна боло не бологиҳо آه. якса Muazzam. Poli Zamokan. Aha. Xəli stilşon şu anda. İra bepşa ayboluş kartaçalıkçılar hatta bir daha. Kartaçam bepşa şu mesela. Aa. Bak. İç xile boşaka yo. O zamçvi. Mhm. Zamçvi bu yaksa da haftaya sen şassın. Yaksa şassın? Aa. Zor. Vetrovkan'da. Aa. Doğru. Yaşam dağıldı ko. İş çıkılaka? и бологи свитера нагуфтед ака чанд аст ба бологи свитерхлас ясад панҷо сум болокадом намудаш боша ҳасте яке красовка зур зур омада яка мақсад айноми калхозоботи биа ягон чи арзон кардан метена ин ами бародарамон амиҷа бозори баҳор дар бозори калхозобот савдо мекунем дивӣ метрааш калидори сад метра рақамоша дар рӯи экран мемонем бемалол занг зада муроҷиат карда мешава агар ягон чи бошад дастафкан мекунед на дастафкан аст э, э, равон мекунед карта доре карта аста э, бемалол кадом намозиш маъқул боша бемалол шумо дастафка мекунам хулос ҳамхели бародарон азиз хушомадӣ ба канал канхозобод тв дар рӯи экран инстаграм каналмоно ҳастед давоман подписас ка лайкам фаромӯш накунед насиб боша шумода навораи хуб хуб гирифта мепартоем шумоам дастгирӣ кунед бародарон азиз хушомадед саломат бошед сарбалом бошед майли ака саломат бошед ака хуб раҳмат